The International Olympiad in Informatics is held in Russia for the first time. The host is Kazan Federal University, the second oldest university in the country. More than 300 students from 83 countries are attending. Half of the participants will receive medals, but only 8% will be awarded gold. Donc pour le moment, tout se passe très bien. On est bien accueilli la première partie s'est bien passée. Donc on espère que le concours va, bien se passer. Ben non, on connaissait pas, on connaissait pas du tout Kazan des gens de, ici. Donc on découvre complètement euh, maintenant. Euh, ben non plus, non plus. Non, on, connaissait pas, du tout. Bah, nous on est ici, bon, on va essayer de faire de notre mieux, donc euh, de défendre un peu notre pays et ce qu'on sait faire, mais après il y a aussi de rencontrer des gens. Bon. on a fait l'ordre, tu commences. Bon. Bah, merci, merci à toute l'Olympiade d'informatique, aux gens qui ont à ça, aux parents, aux amis, à la famille, aux grands-parents. <laughs> Eh oui, <laughs> toute la famille qui est là. <laughs> Kazan Federal University is celebrating its 212th birthday in 2016. IT is widely taught at the university, including the IT Lyceum, bachelor, master and PhD programs. short-term programming courses, and IT education for senior citizens. Kazan University extends its gratitude to all the participants and will be glad to welcome them as students. Have a nice time in Kazan!